欢迎来到 b o n g o Flow，我是 b o n g o 今天要开箱的是乐高75884福特的 Mustang。75884是乐高的 Speed 全品系列，它这个系列都是一些人偶搭上那个实际有贩售的车子，像这台就是福特野马。 那我们看一下盒子的正面，里面有一个小人，长这个样子，一个福特的赛车手。那这有一台实车，就是福特的 Mustang，改成这样，其实完整度还蛮高的，对。 那接下来我们就来开箱。我个人是蛮喜欢这个系列的，因为这个系列没有分分第几代，所以只需要把全部都倒出来，就可以慢慢。煮了。 我们就来开始煮。我都会先把小龙举起来。然后很可爱吧，福特赛车手。 Tipo. 乐高。 表，然后轮胎的话也是这种橡胶轮胎，对。那小人也是蛮可爱的，就很复古，对，福特的小人加上车子，好，那我们今天开箱就到这里啦。那喜欢的话帮忙按赞。 分享或是订阅啊，有机会我再分享其他的东西来给大家看看，谢谢收看。